Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick Ei, Blai, Blai, m'ajudes? Què? M'ajudes? Estic fent un programa, es diu Complicitats Online. <laughs> Complicitats Online? Sí. Però què és això? Per explicar-te secretets i cosetes d'aquestes o què? Doncs no, és un quin és quin, però amb la gent de l'institut. Mola. A que sí? em moro de ganes. Mm. Va, ajuda'm, és que em surt un missatge que és que, que no entenc. Dones. A veure, què? Què, què passa? Com que dones? Tia, doncs que és, que és que no tenim ni idea de res. De veritat, després us queixeu de si us hackeixen el mòbil o l'ordinador. Què passa? Doncs mira, em surt aquest missatge i Anda, porta, no sé què... No, un moment, un moment, un moment, eh, però, però ensenya'm, no? No, que t'ho faig en un plis, ja veuràs. Que no, que no, que no, que m'ho ensenyis a fer, por fi. Ja, faig un moment, no em costa res, en sèrio. Bueno, va, va, va, i et convido a berenar. m'estàs... m'estàs... m'estàs... o sigui... No, no, per aquí no, per aquí no. T'ho faig en un plis i ja està, em convides a berenar, que jo ja m'he portat l'entrepà, tia. Ai, jolín, vale, un moment, un moment, un moment, vale, vale, vale, doncs, vale, doncs... Jo, jo et quasi... No, però a veure, un moment, ensenya'm com ho has fet. Jo no t'ho ensenyo. Va, va. Ho sé fer jo i ho faig superbé i ho faig, i ho faig així perquè, Perdona, perquè Blai, jo, sé. jo sempre t'ajudo amb els deures de classe, no? Doncs em podries ajudar tu també amb això, no? Bueno, vale, tens raó. L'altre dia em vas ajudar amb una cosa. Eh, vale, va, t'ho explico i... T'ho explico i tu, i tu m'ajudes amb l'examen d'història. Vale, perfecte. Sí? Sí, està xupat. En sèrio? Sí. I m'ensenyes a fer aquelles xuletes que fas tu. Pues, què fas? Que si l'Anna també fa xuletes. A que tu també fas xuletes. Jo estudio, en veritat, eh? Va, va, va, va. Però m'ensenyes, però supercurrada, eh? Que sí, que sí, però... Sí? Va. Vale, va. Mira. Obre la carpeta. Vale. Que guai, hola, i aleshores tu poses... Va, Blai, va, Blai. Perdona, sí. I, I obres la carpeta, entres, eh, descarregues l'arxiu XPD, XPD Eh, poses copiar la carpeta i aquest és un punt que és un costa més, perquè has de saber quin arxiu has de passar-lo a la carpeta corresponent. I és aquest, fixa't, t'has de fixar amb la R del final. Ah, ah vale. I llavors quan ho passes, ah. però és que no t'estàs apuntant res, tia. Bueno, bueno perquè... Jo no t'ho torno a explicar. No, no, però jo sóc ràpida. Doncs. I ara ja està, carregues i ara poses el nom que tu vols. Vale, complicitats online. I ja està, i ara ho tens. En principi ja ja, ja ho teníem al final, al principi s'ha traduït. Vale, gràcies. Eh, però el que m'has promès, eh? Que sí, que sí, que jo t'ajudo. I el Milo no ve o què? Technologic. Technologic. I it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it,